Так, ну что, у нас вроде как готово. О, а, хорошо ушла-то как, а, возвращайся, каштанка. Есть, ребята, есть, посмотри, Миша, у меня бегемот. Фрикцион дымит, блин. Аккуратно, хорошая щупандра. Опа. Ха-ха-ха! <laughs> <laughs> Поскоблить, конечно, надо, пусть моют. О, пусть Харю замоют ковшик. Опа! О, я рыбу поймал! <laughs> Прямо, прямо, ты взял Хариуса поймал. Да. Две штуки. Вот. Знатный рыбак. Какая блестящая банка. Ну иди сюда, я хочу посмотреть на тебя. Ну да, это не окунь, это хорюзок. В аквариум привезти Гергерчу. вот у меня ловушка вот так вот ставится. Туда даже крупные харюза бывает попадают. Один, да, есть уже. А она зеркальная, он не может понять. Надо туда просто еды какой-то кинуть. Внутрь. Так, ну давайте мойте ковшик-то. Че вы? Снаружи-то его облизываете, глупые. Вот. Все, начинайте, приступайте там, чтобы вам не страшно было внутрь залазить. Ребят, мы внемля вашему совету, мы решили не пить воду из э, маленькой речки, а пошли на курейку набрать воды, она там ледяная. Ну и заодно поискать, может быть, где-то будет щука, где-то в каких-то закутках, где-то в каких-то заливчиках, может она там стоит греется. А, вода по ощущениям в Курейке гораздо холоднее, чем там, где вот мы стоим на речке. Но ну, рыбы тоже, угу, мало. Ну, вот смотрите, что из этого Что-то, ребят, здесь ничего нету. Сейчас пойдем вот на тот берег, там есть несколько заливов. Проверим, что там водится. Колбасит, да его? Волны-то практически нету, маленькая. Ого, ого, окунь, окунь, окунь, здоровый. Вот, вот, вот, смотри, видишь, идет. Вон, вон, вон, вон пошел. Видишь? Да вон, вон, вон, вон, вон. А, вижу, вижу, вижу. Или харюза, или окуня. Да. Вон еще. Надо вертелки поставить. Да, надо вертушечки ставить. Ух ты, елы упал у нас сейчас. Закуканит тут. вездеход, елки-палки. Мишка. Да, днище бронировано же. Миша, эти лодки по камням скачут, елки-палки, по перекатам, по горным рекам. О, о, о, есть. О, а, смотри, смотри, выходил прям вон он. Блесны. Прям за, за бесенкой добежал. Да, свело. А, у меня руку-то свело, слушай. О, да, здесь щуки не будет, Миша. Что я тут делать? Какие-то минуты все. Да, тут околеешь. Шок. Мотор остановится. Минуты три. Вот так закончилась наша попытка на водохранилище поймать какую-то рыбу. Увы, возвращаемся в реку, будем ловить там. Красиво, говорю. Петром скидывает. Мишкарсон. Оп. Предлагаю поймать 2-3 окушка и пообедать ими. Да, Михаил Юрьевич? Два-три окушка это как раз то, что тележечки с них. Да, и все, и мы пообедаем. Что же еще может быть? Просто хочется мне жрать. Очень-очень припри-очень. -при при при очень очень очень очень хочется мне жрать прикольно Вот тебе крутяк его надо выварить просто вычиститься щетку точите смотри это я тебе от своего отломал о ну да посмотрю класс стекло такое да Ой, ну пойдем, поймаем Хариуса, жрать хочется. Гляньте, какая красота! Кругом бурлящие потоки. Рыба здесь стоит. Ух! Только мы пока поймать ее никак не можем. Ну что ж, а мы все в своих тапочках гуляем. О, какое озеро. Аквариум целый. Мама родная, ребята. Мишаня, вот такая щука стоит. Иди сюда. Я ее сейчас поймаю. Ребята, там такой крокодил. Ёлы-палы. Просто... Просто монстр. Мы ее сейчас на попер поймаем. Ой-ой-ой, вот это стоит там, а. Щука. Видите, вон она. Наблюдайте, что сейчас будет. Пошла, пошла. Оба! <laughs> Выплюнула. Выплюнула, выплюнула. Не засеклась, ребят. <laughs> Это что-то, блин. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Она возьмет еще. Видел, Миш? Ты не видел, как ударила, что ли? Да, вон щука стоит, еще одна. Вот она, видишь, вон морда. Смотри, сейчас увидит. Смотри, смотри, вон она. А у тебя мышь? О, лягушка. Ну попробуй лягушку суни. Давай. Аккуратно, аккуратно, аккуратно, вот. Во-во-во-во, давай, давай, давай, давай. Сейчас возьмет. Возьмет, возьмет. Возьмет, возьмет. Не-не-не, перед носом, Миша. Во-во-во-во, все, ей понравилось, ей понравилось. Апа, нет, нет нет, ну что ты делаешь? Она только укололась просто. Уводи, уводи, уводи. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Очень мало лески у тебя. Выпусти леску. О, о, сейчас она вернется сюда. Да, ребят, вам-то не видно, наверное, ее было. Я ушла. Блин, ну только что вот. Опа, есть! <laughs> Прям под руками. Вот так вот, ребят, говорил же, она тут есть. Опа, есть третий раз. И вот она теперь потянула. Засекаем ее. А так вот. Все, она у нас. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ой, вообще красавица. Прям наш размерчик. Сейчас, подожди. У тебя тоже есть? Опа. -ка, иди сюда. Оп. О, отлично. Потаскай ее, пусть чуть-чуть встань. Опа, Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо. Ух ты, отцепилась. Вытащил? Да. Все, изымайте. Видишь, как тут хорошо. Травка. Она здесь стоит в травке. Все, попался. Попался, который кусался. Да. Здравствуй, Щукин. Ну вот, наконец-то вымучил. По любасу вот в этом закутке что-то да должно стоять. А, ребят, как вы думаете? Проверим. Странно, тишина тут стоит. Смотрели, как стреляет? Ой, блин. Ну, щупандра была, конечно, мощная. Опа, опа. Есть, ребятки, есть. О, окунь! Ха-ха, Миша! Да, надо его еще достать теперь. Да, еда у нас теперь есть. А у меня на, на этот взял. На попер, да. Здоровенький, да, хороший окунь. О, ребят. Ну что, могу сказать, весьма-весьма неплохо. Давай. Быть тебе моим обедом. Видели, какой у нас тут улей? И каждый из них хочет укусить. Больно. Кошмар. Да, ребят, хорошо, что мы запасной еще один термосел взяли. У меня уже вот такой новой модели. Не знаю, как он это самое держит удар. Этот держит нормально удар. Ничего ему не становится. Видишь, как с ним Угриль справился? Да, Угриль его победил. Положил посушить и забыл, пока с Мишкой обсуждали тут, как филе снять. Мы его зажарили. Ну и потом гриль на баллончиках, вот на этих э, обычных цанговых баллонах, он дает больше огня. И как бы это тоже надо рассчитывать. Этот момент, ребят. Потому что из-за этого он сплавился. Ладно, придется мне Мишки подогнать тоже такой новый термоцел. Модный, с огоньком. Замена, да. Сейчас, сейчас мы хорошо два взяли, это самое, заменим. Из этого еще запчасти достанем потом. Итак, из щуки снимаем филе. Нож Мишаня не филейный. Мишаня а филе снимает первый раз. Да, филе щуки снимаю, ребята. Ну и потом на патаранских щук можно именно так филе снимать. Тут это за рыбу не считается даже. Да, кормят собак или на песца на приводу. Ну что, мы будем готовить щуку а-ля филе в собственном соке. И окуня а-ля окуня. Окунь со вкусом окуня еще будет сегодня. Ну согласитесь, ну вот как еще должно быть? Питаемся одной здоровой пищей. Харюза что-то нету. Что-то здесь нету харюза в этой речке. Ну-ка, надо ужин поймать. М м-м. -м Окунь уже готов. Щуки надо еще немного заподжарится. Готовим без муки, вообще без всего. Здоровое питание. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «Огрилл». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Все, сготовилась наша щука. Будем кушать. Приятного нам, друзья, аппетита. И харюзам тоже. Вон харюза питаются, видите как. У них тоже обед. <laughs> Маленький детский сад у нас тут. Харюзовый. Ну, Итак, народ, у нас родилось новое блюдо. Патаранский бутерброд. А на фоне таких водопадов он становится еще вкуснее. Все, всем приятного аппетита. Есть. Ай, блин, не засек, а. Прикольно, да? Я за крючок, видишь, зацепился. Да, да. Бросил когда. Все, щука пришла, сказала, это мое место. Ну. Я здесь буду жить. Сейчас мы ее поймаем. Она не обкололась сильно. Тихо, есть! Уть, леса. Опа, опа, опа. Вот теперь она наша. Ужин поймали, ребята. Ужин поймали. <laughs> А какая же еще? Ну, хорошая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, там камни. Там камни. Ты что меня? Опа! О, газует Торпеда, да. Не говори. Ай-яй-яй, да что ты, и вот так нам показала. Давай еще тройной. Тулуп сделаешь? Ее еще вытащить надо будет. Она еще нам погазует сейчас. Идет-то нехотя, он упирается. Оп. Оп. Такая не слабая щупака. Мишка, сейчас тебя укусит, смотри. Будешь знать тогда. <laughs> Помогай ей. Чё? Кусала ее? Да ладно. <laughs> Ну что, пятерочка где-то? Да. На кукан ее. Все. Вот еще одна Давай сейчас еще тоже поймаем. Давай кукан. Так, пока вытаскивали одну щуку, я ногами спугнул другую. Сейчас мы попробуем ее достать. Мы проверили эту лягушку, она им очень <laughs> нравится. Мы ее обозвали радиоактивная лягушка. Ну, такая, ребят, красоточка. Вот тапочек поставлю, 44-го. Размер... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо ты! Да тихо ты, ты ж ранишь себя. Ну зачем? Мы тебя сейчас аккуратненько хлоп-хлоп и оденем. С этой стороны тоже надо палку, чтобы их надевать. Ну да, да, половину веревки вытащи. Тихо. Тихо. Что такое вредное это, а? Хотя бы. Угу. Угу. Опа. Все. Есть. Есть. Ну, ребята, красавицы какие у нас. Мишка повел гулять щук своих. А! Зараза, ногу мне намочила. Речные овчарки. Не хухры-мухры тебе, Миш. Ну что, иди свою щуку доставай. Да ну вас нафиг, вы чё, животные? Вообще трататули поперепутали. тебя ж вода цвета чая а уже чай. Ну что, ты не поймал? Нет. Ну а что не ловишь-то? Ну, придет. Я пошел, Миша. Я пошел, ребята. Что-то там такое просто. Ребятки, там что-то происходит. Может, окунь бьет? Недолет, да, чуть-чуть. Тоже недолет. Может, кого-то таймень погнал, да. Пойду покидаю на омуте нафиг. А то тут говорят всякие, что мы рыбу поймать не можем. Пошли, Мишаня. Ребята, я не снял, а она вот она, красотка. <laughs> Блин, прям вот здесь вот схватила, вот так вот и схватила, как видно. Ой, блин, хорошо. Хорошо. <laughs> Засланка. Хм. Иди, иди сюда, все уже. Опа, опа, опа, опа, опа. Ну все, все уже. Не травмируйтесь больно. И меня не травмируйте, и сами прекращайте. Ах, блин. Да что же это такое-то, а? Что за хулиганка ты? Вот как дам тебе по башке, будешь знать. О, а, Мишаня! <laughs> О, ребят! Фу. Надо ее положить, пусть здесь полежит пока. Вот тут вот полежит пока, пускай. Чуть-чуть ее глушану, может и доживет. На цепь посадим, чтобы не хулиганила больше. Будет пользу приносить, будет сторожевая щука. Щука ловится здесь только на определенные блесна, те, которые у вас есть. Они определенно правильные, щучьи все. Опа! Есть! Блин, нет! А? Не-не, удар прям потянуло. Глыба, ребятки, какая-то цапнула. Сейчас мы ее достанем, если она тут есть. У нас воблер стоит на самых искушенных глыб. Он все вычесывает просто. Бедненький, как тебе там страшно? Там эти твари зубастые. Проходу же тебе не дают, а? Ай, блин! <laughs> Мишаня! Вкусную взял! <laughs> Ребят, о, еще одна красотка цапнулась. Ну-ка, иди сюда. Все, тишина в студии. Идет запись канала Герасим Шарп. Путешествуем с нами по всей стране. Опа! Пойду дальше ловить рыбу. Жуков гараж ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг, десятки собственных разработок и улучшений, оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Опа! Э, <laughs> блин! Кто ж там? Наверное, окунь был, ребят. Я даже не понял, что клюнуло-то что-то. Скорее всего, окунь был. Я пошел туда, Миш. Шаня, пойду туда. Собак еще прицепить надо. Так, в этот раз щуки победили, но, ну, а правда, немного пожевали мою лягушку. Будем возвращаться в лагерь, наверное, будем ложиться спать. Потому как утром щуки проснутся, будут бодрые, голодные, у них будет завтрак, а тут мы предложим им разнообразное меню. Вот они, наши собаки сидят. Еще им сейчас добавим. На-на-на-на-на. Потише там. Дамочки. Большой какой. О, ребят, прям... А не, это лебедь, какой гусь. Посмотрите, какой. О, классно. Они даже на людей внимания не обращают здесь. Лапы, Смотри. как два стабилизатора. Ну, <laughs> как хвост, блин, да? Ну. А, прикол. Вот это здоровый, зараза. Я думал, что за гусь такой здоровый летит, а это лебедь, оказывается. Такой гусеобразный. Атака, удар. Гол! Герасим побеждает. Ну, выйди, скажи там свое, веское. О, о, окунь, окунь. Ха-ха, Миша, живец был, блин. Я знаю, что от комаров лучше всего работает, Миша. Огнемет. Так то да, от комаров лучше всех зима помогает. Мы народ, короче, Герасим Васильевич в тапки камней накидали, чтобы комары его от земли не отрывали. Гляньте, какой морошетник, что творится. О, бомбер. А ну-ка, ребята, давайте посмотрим. Что может он? Что же он может? Блин, прикольная штука. Смотри, как хорошо в разные стороны прыгает. О! А вот и результат. <laughs> Да, бомбер. Да. Фрикцион подраспустить. Тихо, к собакам ты пойдешь позже. Пока давай это самое. еще одна собака клюнула. Еще одна овчарка будет. <laughs> Миш, отходи. Отходи, я тебе туда вытащу. Блин, сорвалась. Ну ничего страшного, а то возись сейчас с ней. Возись с ней, говорю. <laughs> Не, ну зацепляй ее на кукан. Надоело, да? Надоело, да. Главное, я проверил, что бомбер работает. Сейчас ее еще раз поймаю. Вот она. Собака. Жарко. Овчарка. <laughs> Да, выходи вот сюда потихоньку. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Свечки крутит. Да, выходи вот сюда. Во-во-во, и потихоньку потащил, потащил, потащил, потащил, потащил. Аккуратно, аккуратно, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Молодца, все. Твоя. Иди забирай. <laughs> Здравствуй, щука. Так, пробуем еще один воблер. На самом деле, ребят, пробовать тут нечего. Мы тут подвыбили щуку. Ну, раз в час, раз в два часа приходят новые. Мы их опять шлеп-шлеп. И все. Играться не с кем больше. А когда она есть, ей хоть ложку кидай. Она обо все будет долбиться. Ну, сейчас ее нету. Поэтому воблер доплыл пустой. Все, ребятки. Доброе утро! Ха-ха! Вот так вот. Мы за сутки снимем три дня. Видите, утро, утро. Шучу. Все, ребят, доброй ночи. Я сегодня опять чемпион. Мишка второй чемпион. Да, Мишка, сколько ты щук сегодня поймал? Слушай, я не считал. Ну так, штучки, наверное, штучек ты, наверное, 4 поймал. А я не знаю, сколько я поймал. Ну, короче, я сегодня все опять чемпион. Да, Василий, молодец. Не поймал. Окуня одного поймал. Мелкого не поймал, то не зацепил? Не, я его зацепил, я его доставать стал, что-то это самое, он оторвал, а, отцепился. Понятно. Вот. Окуня одного поймал, щуку. Раз, два, три. Не, я сбился со счета. Все, народ, будем спать. У нас добрая, светлая ночь. Будем стараться да. Ну. всячески уснуть. <clears throat> Набегали сегодня, было жарко. Смотрите, сегодня у нас тепло, спим он. В спальник не забираемся. <laughs> Мышки, волосы дыбом. Вот так Всего то к нулю в ночь будет. А, потому что... Недельку <laughs> еще. Вместе с летом приходят комары. Комары, ладно. Ребят, придет мошкара. Она нам всем выпишет. А нам тут еще, сейчас, подождите-ка. Раз, два, три, 4 дня еще. 4-5 дней. Ну что, будем надеяться, что мы передадим Мушкаре привет из вертолета. У вертушки уже керосин заканчивается. Ну, сюда завезенный. Она уже реже выезжает. Лодку берут, на лодке катаются. У нас сегодня наш водомет забрали, туда за перекат он уехал. Ребята пошли ловить. Все, спокойной ночи. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш Герасим Шерп.